Ty vole, to je jiná tohle liga. Podívej se, hele, teď nabere vodu. 10 vteřin, jo. Ty vole, to je mazák, kamaráde, kamaráde. A jde nahoru hnedka. A tady jede druhý. Tak to je fičák. Tady dá plný krédl. A jede, vole. Už to budácí. Eh, hoď, to je nějaký velký divoch, ty. Tady je další.